baie dankie dat jy vandag inskakel. Ons doen oor die volgende 5 weke 'n kort reeks oor die lewe van Dawid. Dawid, die man na God se hart. Ons gaan by hierdie geleentheid stil staan by Dawid wat die reus verslaan. Daarna gaan ons bietjie kyk na Dawid wat nie wraak neem nie, wat daai versoeking reg hanteer dan is daar 'n sessie waar ons gaan praat oor Dawid wat die aanbidding in Israel herstel. 'n Sessie waar ons gaan praat oor ledigheid in Dawid se lewe wat lei tot groot sonde in sy lewe. En dan by die laaste geleentheid gaan ons saam gesels oor Dawid wat sy droom behou ten spyte van 'n nee. Ek wil graag dat ons vandag bietjie fokus op Dawid wat die reus verslaan. En ons kry hierdie verhaal in 1 Samuel 17 en ek gaan letterlik net die geveg tussen Dawid en Goliat vir ons uit die woord uit lees. Ek lees 1 Samuel 17 van vers 43 af. Die Filistyn Goliat het vir Dawid gesê: "Is ek 'n hond dat jy met kieries na my toe kom?" Hy het Dawid toe in die naam van die Filistynse gode vervloek. Verder het die Filistyn vir Dawid gesê: "Kom 'n bietjie hier dat ek jou vleis vir die roofvoëls en vir die wilde diere kan gee." Maar Dawid sê vir die Filistyn: "Jy kom na my toe met 'n dolk en 'n spies en 'n swaard, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here, die Almagtige, die God van die linies van Israel wat jy verklein neer het. Vandag sal die Here jou in my mag oorgee sodat ek jou kan verslaan en jou kop van jou lyf afkap. Dan sal ek vandag nog die lyke van die Filistynse laar vir die roofvoëls en vir die wilde diere gee sodat die hele wêreld kan besef dat Israel 'n God het dan sal hierdie hele skare besef dat die Here nie deur swaard of spies verlos nie, maar dat die oorlog aan die Here behoort en dat hy hulle in ons mag oorgegee het. Toe die Filistyn regmaak en naderkom om Dawid te ontmoet, het Dawid die Filistyn vinnig op die gevegsterrein te gemoed gehardloop. Toe steek Dawid sy hand in die sak, vat 'n klip daaruit en gooi met die slingervel en tref die Filistyn teen die voorkop. Die klip het in sy voorkop ingedring en hy het vooroor geval op die grond. Met die slingervel en klip was Dawid sterker as die Filistyn en hy het hom verslaan en doodgemaak. Dawid het nie eers 'n swaard by hom gehad nie. Toe het Dawid gehardloop by die Filistyn gaan staan, sy swaard gevat het uit die skede getrek en hom van kant gemaak. Hy het sy kop daarmee afgekap. Wanneer ek en jy na ons lewe kyk, dan gebruik ek graag die metafoor dat ons lewe soos 'n reis is. 'n Reis vol uitdagings, ja, in hierdie konteks van vandag kan ek sê vol reuse uitdagings en selfs letterlik reuse wat ek en jy moet oorwin. En elkeen van ons het geestelik baie vyande. Ons het in 2020 'n virusjaar beleef wat ons getoets het en wat al ons grense verskuif het. Maar die feit van die lewe is dat daar nog baie uitdagings kom. Groot uitdagings, byna soos Goliat. En dat ek en jy hierdie uitdagings in die naam van die Here moet aanvat. Daarom kan ons in hierdie sessie by Dawid leer hoe hy die reus verslaan het. Dawid se pa, Isai, stuur hom na die gevegsfront toe daar 'n oorlog tussen Saul en sy magte in die Filistyne en die twee leer slaan kamp op weerskante van so 'n spruitjie, Efes Damim en daar is 'n kampioen in die Filistynse leer wat Israel dan kom uitdaag. Nou die idee was dat Israel dan ook 'n kampioen stuur dat die twee kampioene met mekaar veg en die een wat wen maak dan dat die oorlog gewen word deur die kant wie se kampioen wen. Dit sou die uitslag van die stryd bepaal. Nou in ons lewe verskil die gevegsterrein en die gevechtsstijl verskil dramatisch van David. Ons gebruik nie meer in ons dag slingervel en klippe nie. Maar, hier is die feit wat ek weet. Ek en jy het een weeselike strijd tegen die kwaad en tegen die bose in ons leven op ons reis. Nou, Goliath was een intimiderende vijand ek weet nie of jy besef nie, ek het nie die hele verhaal gelees nie, maar as jy 1 Samuel 17 in detail lees, Goliath was een reus gewees, byna 9,5 voet lang, sy wapenrusting het omtrent 91 kilogram geweeg, en ja, die punt van sy spies alleen, was omtrent 10 tot 11 kilogram zwaar. Daarby is sy woorde ook baie skerp en baie intimiderend. Hy kom vir 40 dae lank en hy daag Israel uit elke môre, elke aand. En hy is so vol van homself, so arrogant dat hy selfs God aanvat en vir God beledig. En niemand in Israel sien kans om teen hom te veg nie. Nou moet ek en jy besef die reëse waarteen ons veg is dinge soos bekommernis, soos werkloosheid, soos finansiële druk, soos vrese en baie van dit lyk net so skrikwekkend, so intimiderend soos Goliat gelyk het. Ja, daar selfs van ons wat groot verliese in ons lewe moet hanteer en dit staan op en word 'n persoonlike vyand wat ek en jy moet oorwin. Nou wanneer Dawid by die gevegsfront kom, hoor hy van Goliat en hy gaan na Saul toe en hy sê vir Saul ek sal die reus aanvat. Nou Saul kyk net na ervaring en na wapenrusting en Dawid het niks nie. Maar Dawid verduidelik vir hom man, ek is 'n jong seun, 'n herder seun, omtrent 17 jaar oud, maar God het my gered van 'n leeu en van 'n beer en God sal my die oorwinning gee oor hierdie reus, oor hierdie vyand, veral omdat hy God uitgedaag het en Dawid lewer 'n groot getuienis oor wat God gedoen het. Die manier waarop ek en jy na die werklikheid kyk, het 'n groot impak oor hoe ons die geveg veg. Saul en sy manskappe sien net die reus, sien dit vir Goliath, sien hierdie geweldige sterk man wat almal en selfs vir God uitdaag. Dawid kyk anders. Dawid sien God by hom. En Dawid sien kans vir die reus. Nou Dawid doen dit deur te onthou wat God in sy lewe reeds gedoen het en die oorwinnings en verhoring wat God reeds aan hom gegee het. Baie van ons as gelowiges vergeet maklik wat God vir ons gedoen het. Iemand skrywe dat ons die wonders van God baie keer in sand skryf en die wind en die golwe waai dit weg. Maar dat ons rampe en slegte ervarings en beserings in marmer uitbuitel en dit onthou en die negatiewe onthou En hierdie styl van ons breek ons geloofsvertroue af. Daarom sukkel ons om in moeilike omstandighede op God alleen te vertrou. Nou Saul moes eintlik self teen Goliat geveg het. Hy wat koning was, was veronderstel om die kampioen van Israel te wees. En nou kom Saul en hy trek vir Dawid as hy sien dat Dawid ernstig is om hierdie reus aan te vat, hy trek vir Dawid sy gevegstoerusting aan sodat Dawid daarom 'n kans het teen die reus, maar hierdie gevegstoerusting van Saul is baie swaar. Dit is vir 'n volwasse man gemaak en Dawid kry skaars beweeg in dit en op die ou einde trek hy dit uit, die onbekende uit en hy vat wat hy ken, sy slingersak en sy slingervel en hy vat vyf klippies uit die spruit uit en hy is reg om die reus aan te vat. Nou moet ek en jy uit hierdie benadering van Dawid leer. Ons reken baie keer dat ons ervaring en ons opleiding en ons professionaliteit die antwoord is. Terwyl Dawid weet dat die antwoord geloofsvertroue is. En daarom in die uitdagings wat ek en jy gaan ontmoet en as ek en jy lewe is die uitdagings baie seker. In hierdie uitdagings moet ek en jy leer om God te vertrou. As die skrywer van 1 Samuel 17 die geveg beskryf, is dit baie kort en baie vinnig. David het sy herderstaf by hom en as hy nader na Goliat toe kom, dan probeer Goliat hom bang maak en hy vra of hy 'n hond is dat hy met 'n kerie na hom toe kom en hy vervloek David in al die Filistynse gode se name en hy vertel vir David hoe hy sy vleis vir die roofvoëls gaan gee. David aan die ander kant gebruik die een wapen wat saak maak. En daai woorde het ek kleintyd uit die kop uit geken en ek is seker jy ken daai vers. Jy kom na my toe met 'n dolk en 'n spies en 'n swaard, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here. En weet jy wat? Wie jy ook al is, waarmee jy ook al sukkel, wat jou omstandighede ook al is, as ek en jy dit aanpak in die naam van die Here, dan kan ons in sy naam oorwinning behaal. En dit is wat ek vir jou wil gee. Goliat kom nader om Dawid aan te vat. Dawid hardloop hom tegemoet, sit 'n klip in sy slingervel en koe, hy gooi hom tussen die oë en hierdie klip gaan soos 'n patroon in Goliat se kop in en hy slaan neer en Dawid kap sy kop af met sy eie swaard. Hierdie kop word na Jerusalem toe gevat om die oorwinning te vier en Dawid behou soort van as 'n aandenking die wapentuig van Saul. Maar dis 'n reuse oorwinning die Filistyne vlug en die Israeliete maak 'n klomp van die Filistyne dood. Alles in die naam van die Here. En in 'n oomblik ek dink dit was skaars 'n minuut as dit so lank was, in 'n oomblik kry Dawid reg wat die hele leer van Israel en Saul die koning van Israel nie kon regkry nie. En nou moet ons kyk wat leer ons uit hierdie geveg. Die eerste ding wat ek wil beklemtoon is dat reuse groot uitdagings geweldig intimiderend kan wees. En dat die vyand soos Goliat ons probeer bang maak om nie te veg nie. En ek wil vir jou sê dat jy die krag van die Heilige Gees in jou het, dat jy die naam van die Here ken, dat jy gered en geroep is deur Jesus Christus en dat jy enige vyand kan aanvat. Die tweede ding wat belangrik is, baie kere voel dit vir my vir jou asof ons alleen is. So die geveg is eintlik eensaam. Maar as ek en jy 1 Samuel 17 in diepte ons eie maak, besef ons dat die Here altyd in ons is, dat sy gees in ons woon, dat ons sy krag het, dat ons die wapentuig van geloof het om mee te veg en dat ons nooit ooit alleen is. Die derde ding is dat God ons al deur baie moeilike omstandighede gedra het. Hy het ons dwars deur 2020 gevat. Hy het ons al in vorige omstandighede gehelp in groot suksesse sowel as geweldige mislukkings en God sal ons nie nou alleen los nie. En dan die laaste ding wat ek wil beklemtoon, die oorwinning en die geveg is die Here se. Kan ek vir jou een vers herhaal? waar Dawid sê dan sal die hele skare besef dat die Here nie deur swaard of spies verlos nie maar dat die oorlog aan die Here behoort en dat hy julle in ons mag oorgee. Ek en jy kan vorentoe gaan en ons sal deur hindernisse veg en ons sal vyande oorwin in die naam van die Here omdat die geveg self en die oorwinning die Here se sin is. Kom ons leer uit hierdie storie, 'n ware storie. En kom ons vat die uitdagings wat voor ons is in die naam van die Here. Een op 'n slag, een dag op 'n slag en ons vertrou God dat hy vir ons oorwinning sal gee. Reis al ken jy nie die roete nie, in God se naam vorentoe. Kom ons bid saam. Here, baie baie dankie dat u hierdie verhaal opgeteken het om ons te leer dat u oorwinning verseker en dat u die geveg veg. Dankie dat ons nooit alleen is. Dankie dat ons emosies net die pas hoef aan te gee nie. Dankie dat ons klomp dinge het om neer te skryf waar u reeds vir ons oorwinning gegee het en waar u verhoring in ons lewe bewerk het. Dankie dat ons u kan vertrou vir al in dit wat Jesus Christus vir ons gedoen het. Ons loof en prys u naam. Amen skakel asseblief volgende keer weer in. 'n Lekker dag vir jou.